zapchať uši, to je vojna v tvojej duši. Píšte, strieľaš bomby slov na hlavy svojich priateľov. Z človeka si spravil štvanca a vojna je len premrhaná šanca. dobre mi to je ťažké Keď nožík stískaš v svojej ťažké Chceš mier, nemier, hľadaj mieru Dávaj čo ti ruky berú, Niekto nájde ku druhému cestu A ten, kto nechce, sám odsúdil sa k trestu Tak či onak, zomrie každý Svedomie však hryzie na